नमस्कार मैं नीरज कुमार राठौर आज सीआईआई के वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एनकिंग इंटरनेशनल कंपनी से मेरे साथ में भावना मैडम और सोनाली मैडम मौजूद है जो कि इन्वायरमेंटल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है आपकी कंपनी की इंदौर में सराउंडिंग हमारी कंपनी जो है उसका ब्रांड इंटेंटिटी इंकिंग इंटरनेशनल है जो कि 2008 से इंदौर बेस्ड कंपनी है और हमारी कंपनी में इन्वामेंटल सर्विसेज की हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ISO consultancy GHG services carbon credit carbon trading ये सारा सर्विसेज हम पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड करते हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में आपका क्या विचार है अभी इंडिया में इतना इसका पॉलिसी बनानी है strong as compare to Europe Europe तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ इसमें कोशिश करना चाहिए ऑलरेडी गवर्नमेंट इंडिया कोशिश तो करी है क्योंकि बहुत सारे हमारे अभी जो ऑफिशियल से बात हुई उन्होंने बोला कि पहले मैंडेटरी नहीं था लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले हैं और उसमें ऐसा बोला है कि आप लोगों को सोलर पैनल्स वगैरह यूज़ करना है जिससे कार्बन जो ज़्यादा एमिशन्स होते हैं वो नहीं हो तो गवर्नमेंट इंडिया ले तो रही है जो उनकी पॉलिसीज़ बना रही है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है जैसे इंटरनेशनली वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है लेकिन नेशनली वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो उसको विद इन मेरे को फाइव ईयर्स के अंदर वो भी डेवलप हो सकता है इंडिया में कार्बन फुटप्रिंट भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है अभी एविएशन इंडस्ट्री में हम्म। इसको लेकर भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके नहीं आ पाए हैं हम्म। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी मंशा है कि फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाएंगे तो अभी आपकी कंपनी कार्बन फुटप्रिंट में क्या क्या काम कर रही है कार्बन फुटप्रिंट में हमारे इंडिया के अंदर में भी दो तीन प्रोजेक्ट है जो कि हमने किए हैं और बाकी न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो Calcutta airport Hyderabad airport Cochin airport और बेंगलोर एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट जिसको हमने level one level two accreditation किया हुआ है इसके अलावा और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं जैसे आपने बताया था कि आई भी आप अभी करी रहे हैं हम्म। और भी कोई इंटरनेशनल बेंचमार्क वगैरह आप लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं क्या हाँ हम लोग कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग भी बहुत करते हैं even more than millions millions में हम लोग ट्रेडिंग कर चुके हैं क्या स्कोप है इसका ट्रेडिंग का ट्रेडिंग का स्कोप तो बहुत अच्छा बहुत है अच्छा। अभी अगर अपन एज ऑफ नाउ अगर बात करो आने वाले समय में इसका और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा क्योंकि अभी इंडिया इतना अवेयर नहीं है तो हो सकता है बाय 2020 uh, में पॉसिबल क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में कुछ और अमेंडमेंट्स आ जाए जिससे कि जो अभी अवेयर नहीं है तो एक अपॉर्चुनिटी और एक बेंच uh, बन सकता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर आपका क्या विचार है क्या इंडिया इंडिया ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है ये लोग पीछे हट रहे हैं उससे तो भारत सरकार की क्या पॉलिसी होना चाहिए क्या इन्वामेंट को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल को 100 परसेंट फॉलो करना चाहिए जैसे ये एग्रीमेंट की बात है है ना पेरिस एग्रीमेंट जो अभी आप बता रहे का तो इसके अंदर में वॉल्ट्री डेवलप कंट्री है काम कर रही है लेकिन वॉल्ट्रीली अगर उसको करते हैं कि सबको इम्प्लीमेंट करना है तो उससे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे अपन उसको आगे ले जा सकते हैं बढ़ सकते हैं उसके लिए और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ आगे चल के हम सबको ही प्रॉब्लम आएगी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से इंडिया इंडिया नहीं पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड सभी को प्रॉब्लम है तो वॉल्ट्रीली सभी को उसको साइन तो करना चाहिए तो आज हमारे साथ में एनकिंग इंटरनेशनल कंपनी से भावना मैडम और सोनाली मैडम ने कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन क्रेडिट के बारे में अपना व्यू दिया आ, मैं घमासान की टीम से टीम की ओर से आभारी हूँ उनका कि हमारे पाठकों तक एक बहुत ही रोचक जानकारी पहुँच रही है आपने अपना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच